recomendar o libro Pipi Medias Longas. O autor Astrid Lindgren e ilustrador Ingrid Van Nieman. Editorial Calandraca. Quero recomendar este libro porque gustoume moito a súa historia. Trata de que nunha vila pequena hai unha nena Pipi que non te pais porque a súa nai morreu de pequena e o seu pai era un mariñeiro e caiu ao mar, nunha tormenta. Pero ela pensa que é un aventureiro, que está nunha isla. Cando chega a vila, na súa casa pequena de madeira, ten un cabalo Conoce a Tommy e a Nika, os seus veciños e amigos, e Bibi os enseña a facer moitas cousas. Enseñallos a facer biscoitos, galletas, a limpiar... Eles preguntaronlle por que ten o cabalo fora, ela díxolles que porque no salón non pega e porque na cociña estorba. Un día Pipi enseñoulles a Antonio e Nica ser cousas. E había unha pandilla que estaban abusando dun neno. Pipi foi interver e díxolles que o deixaran en paz, pero os nenos maiores burláronse dela. Chamárono pera de zanahoria e así. Pipi, como mirou que se burlou, Usou a súa forza, porque non tiña superpoderes nin nada, pero era bastante fuerte. E colleu os nenos e os tirou, e caíron encima dun árbol. E o neno quedou así de ben.